Kobralar sağda bal porsu avda Engel tanımıyorum avlarım güçlü olup tavla Kim demiş geçmiyorum her laf kafanda patlar Seni 50 kalibrelik panç mı patlar Bence patlamaz ayakta durmam patatlar Güçlü duruyorum sen hala konuş salak mal Arkamdan konuş yüzme ise yalak lan Raplerimiz kademe yankılanır kafanda Bak yine saldırıyor porsu piyasa Piyasayı coşusu fazla dinletirdik yerinden Usul çoğunla bulunur bende az bulunur kursun Rap yapamayan insanlar ne yazar bana Kusa pusu koptik ordunun babana sağlım yok uçunuz Sağlım yok oldu okey bu hepinizin düşü. Bu yüzden o halayım hepiniz önce kusun De kusun kusun konuşmayın lan susun coşulmaz Koşturursam durum hoş olmaz Flex flex'e sakladım flex Biriniz de hoş durmaz Cüce yerden bitme kubeler depremli kusma İçinde duygu barındırmayanlar ses sonunda tabi kusma Bunlar osursa 2 milyon dinlenir işte 8 milyon 70 milyon açtı asır rapçiler bitik bir yol üzerinde yürüyor Basın beni tabi görmüyor Beni görmeyen basın benimle ölüyor Çünkü bağram yıllardır on binleri görüyor Sevgi temellerde kurulmadık bacı istiyor Kimse beni görmüyor görmesin bu nefret istiyor Barutlu içen rap derinlerde gizliyor Sisli yol Geçmiyor başımdan lanetim bir sor derdi bir kere bana dert Konuşmak bana zor geliyor elinde kalem dergiciler Kafada deliyor merak etme sen başa geç ben seni eliyorum